create. Pemerintah Indonesia hari ini tanggal 2 Juni 2020 hari Selasa memutuskan untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji tahun 1440 Hijriah atau 2020 Masehi. Kementerian Agama memutuskan untuk membatalkan keberangkatan tersebut karena adanya pandemi COVID-19 Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nizar mengatakan keputusan ini diambil antara lain karena hingga saat ini Saudi atau tuan rumah Arab Saudi belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2020. Ia mengatakan pemerintah Arab Saudi sampai saat ini belum memberikan kepastian kapan akan dibukanya akses layanan penyelenggaraan haji sehingga tidak hanya bagi Indonesia tapi pembatalan ini juga berlaku bagi negara-negara yang lain. Nizar mengatakan Indonesia memahami jika Arab Saudi hingga saat ini menunggu akses tersebut karena hingga saat ini coronavirus masih menjadi pandemi. Sebagaimana di Indonesia, hal itu juga berpengaruh pada proses persiapan penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi. Dibuka atau tidaknya akses raya perjalanan haji dari Arab Saudi sekarang persiapan yang jemaah Indonesia. Pembatalan keberangkatan haji sendiri sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, pemerintah Singapura juga sudah melakukan pembatalan penunjuk atau perundaan pemberangkatan ibadah haji per tahun ini. Singapura memutuskan hal yang sama sejak 15 Mei 2020 yang lalu. Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS berdasarkan konsultasi dengan Kementerian Kesehatan Singapura memutuskan untuk menunda pemberangkatan 900 jemaah hajinya tahun depan. Hal ini seperti dilansir di laman resmi MUIS. Komite Fatwa MUIS telah menggelar sidang sepakat menangguhkan ibadah haji bagi jemaah Singapura karena alasan kesehatan dan keselamatan mereka. Menurut MUIS, tidak seluruh prakondisi ibadah haji dinyatakan aman. MUIS mencatat 80% warga Singapura yang mendaftar haji berumur di atas 50 tahun sehingga dinilai lebih berisiko terinfeksi COVID-19. Adapun negara tetangga lainnya seperti Malaysia dan Bangladesh, hingga saat ini masih menunggu keputusan ibadah haji dari Arab Saudi. Dikutip dari Dhaka Tribun atau media di Bangladesh, jumlah pendaftar haji di Bangladesh bahkan turun menjadi 66.000 orang dari kuota sebesar 137.198 jemaah. Pakistan sebagai negara dengan jemaah haji terbesar kedua setelah Indonesia juga belum memutuskan tetapi tengah berharap dapat mendapatkan 20% dari kuota haji tahun ini. Sementara itu Indonesia yang sudah melakukan penangguhan perangkatan jemaah haji pada tahun ini mendapatkan kuota 221.000 orang pada tahun 2019 dan menjadi yang terbesar pertama pada 2019 tahun lalu. Diikuti dengan Pakistan 179.000, India 170.000, Bangladesh 120.000 dan Mesir 108.000. Pembatalan haji pada tahun ini juga berdampak kepada masyarakat Hindu, jemaah haji, karena akibat mundurnya keberangkatan haji tahun ini, maka masa tunggu haji di beberapa daerah sudah menjadi lebih dari 20 tahun. Seperti salah satunya adalah di daerah Kulon Progo, Kabupaten daerah, Kabupaten Kulon Progo, di mana pada saat ini masa tunggu jemaah haji di daerah itu sudah menjadi 28 tahun. Hal itu juga berlaku untuk beberapa wilayah yang ada di Indonesia bagian timur, khususnya di daerah Sulawesi Selatan, dan beberapa daerah yang ada di Jawa sendiri. Kita berharap agar keberangkatan haji pada tahun 2021 bisa melebihi kuota yang ada pada saat itu sehingga beberapa jemaah yang seharusnya berangkat pada tahun ini bisa diberangkatkan pada tahun 2021. Demikian Gebara Channel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.